تۆ ئەمڕۆ هەموو هەنگاوەکانی ئادسێنست تەواو کرد بەڵام تەنها ئەو ماوە پین کۆدت بۆ بێ بەڵام ئەو پینگۆدە ناگاتە دەستت چارەسەرەکەی چیە؟ لەگەڵ مامل لەو ڤیدیۆدا بە کورت و پوختی پێتان دەڵێن کە چارەسەری ئەم شتە چیە سڵاوی خوای گەورەتان لەبێ خۆشەویستان من شاڵاوم لە کەناڵی شاتێکەوە لەگەڵتانم لە ڤیدیۆیەکی نوێدا لە ڤیدیۆی ئەمڕۆماندا هەر لە بڕگەی بپرسەیە. لە بپرسە وەڵامی پرسیارەکانی ئێوە دەدەینەوە. ئەگەر ئێوەش پرسیارێکتان هەیە، بە پێی کات توانایمە وەڵامتان دەدەینەوە، دەتوان پرسیارەکانتان بکەن بە هاشتاگی ئاسک شاڵاو لە کۆمێنتدا، ئێمە وەڵامی پرسیارەکان دەدەینەوە بە شێوازی ڤیدیۆ، ئەگەر پێویستی کرد هەنگاو بە هەنگاو لەگەڵتان دەبین واتە تەواوی پرۆسەکەتان بۆ ڕوون دەکەینەوە. ئەمڕۆ پرسیارێکمان بۆ هاتووە لەلایەن، کوردس زۆن، دەڵێت چۆن بزانم پین کۆدی یوتوبم بۆ گەڕاوەتەوە تکایە وەڵام، وە من کۆدی چل و چوار سەد و سفر یەک م داخڵ کردووە چۆن داوا بکەم؟ هێڵ پینکۆت کە شتێکە کە بەردەوام نامم بۆ دێ و خەڵکانێکی زۆر زۆر کێشیان هەیە لە پینکۆد یان PIN کۆد کە لە ڕێگە ئاسنسەکەیەوە بۆ کەسانی کە نازن ئاسنسیەوە بە کورتی پرۆسی ئەوەیە کە تۆ پارە لە یوتیوب وەربگری وە هەژماری بانکێک یا شتێک لەگەڵ ئەکاونتی یوتیوبەکەت داڕەبت دەکەی بەڵام گەورەترین کێشەی ئێمە وەکو خەڵکی عراق کێشەی پین کۆدمان هەیە کە بەریدمان بۆ نایەتەوە چونکە یوتیوب ئەم شتا بە بەری دەنێرێتەوە کێمەش بەریمان پێ ناگات تەمانەمە یەکە لە کێشەکان بۆیە باشترین شتە پێی شەوەی داوای پینکۆ دەکەت بکەین بڕۆ بۆ دایرەی پۆستا لە شارەکەی خۆت هەولێر سلێمانی دۆ کەرکک هەر شوێنێکی بڕۆ بۆ دایری پۆستەکان بڵێ من لە فلانە شوێنم ئایا من چ ئەدرێسێک دەم بۆی بەریدم بۆ بێ واتە باشتر وایە ئەگەر خۆ دڵنیانی باشتر وایە شوێنی بەریدەکەی تۆ ناونیشانەکەی خۆتت پێ بڵێ بۆ نمونە هەولێر جادەی شۆڕش ئەم شوێنە ئەمە ئەم کۆدا باشە باشتر وایە کە بەم شازە بچی لەوانی وەرگری ئۆکەی ئەمە هەنگاوێکە متەواو کرد تۆ چوی نامشانەکە لا وەگرت وە لە ئاسینس نووسیت و ئاسینس ئەڵێ لە ماوەی 45 ڕۆژە بۆت دەنێرین ئۆکەی تۆ چاوەڕێت کردو تۆ مەسەەن لەوانەیە دو پێنج ڕۆژت بەسەردا تێپەڕی بێ بەڵام پێت نەگەیشت بێ لەوانێت تۆزێک لە زۆرێک لە زۆرەکان تووشی بێ هیوایی بی بەڵام پێویست ناکە بێ هیوابی لەبەرەوەی ئادسێنس سێ چل و پێنج ڕۆژی یان بڵێن سێ جار کۆدەکەت بۆ دەنێرێ ئەگەر کۆدەکە بە بەریت بۆت نەهات تۆ بڕۆ بۆ سەردانی پۆستەکە بکە چکە لە زۆرێک لە شارەکان پێویستەکە تۆ سەردانی پۆستە بکەیت ئەتی بۆ بۆ پۆستا ئەڵی کاکە من کۆدێکم بۆ هاتووە لەلایەن گوگڵەوە ئۆکەی لێ پێتەڵێ داوای ناوت لەکەن داوای ناونشان لەکەن داوای شتێک لەکەن پاسپۆرتە یان هەر شتێکە لەگەڵ خۆتی ببە لەوێدا ئەو بەریدا چکە زۆربەی حاڵەتەکان کۆدەکان لەناو بەریدەکاندا کۆ دەبنەوە چکە من توم بچوومە بۆ پۆستەی هەولێر بە تایبەت چون بۆ ئەوێ لەوانەیە سەروی 500 کۆدی زیاتر لێبێ کە لەوێ کەوت بوو یە خەڵکانێکی زۆر زۆر بکە بیان هاات بووە بۆیە خۆت بڕۆ سادانی داری پۆستەکە بکە بڵێ کاکە من ئەم بەریدەم بۆ هاتووە واتە لۆ بۆ خۆت بڕۆ لەوێ چێکی بەریدەکەت بکەوە و ئەگەر بم شیوازە سێ جار داوات کرد هەر نەهات ئەو کاتە حەلتە ئەو کاتە گوگل فۆرمێکت بۆ دەنێری فۆرمێکی وڵانیت بۆ دێنێ تۆ لە فۆرمەکەدا پڕی دەکەیتەوە داوای کۆمەرێک لە زانیاری لێ دەکا کە پڕت کردەوە دوای چەند ڕۆژ هەندێک جارەکاتە دە ڕۆژ داکاتە بی ڕۆژ ئەم فۆرمە پەسەند دەکرێ و ئاسنسەکەی تۆ کێشەی نامێنێ ئەوە باشترین حەلە و تێبینێکی زۆر گرنگ هەیە لەو بابەتە کاتێک کە تۆ کۆدەکەت بەدەست نەگەشتووە هەوڵ مەدە کۆدی غەڵت داخلکەی چونکە ڕکلامەکانت دەوەستێ پارەدان دەوەستێ هەموو شتێکت هۆڵ دەکرێت بۆیە دەستکاری مەکە ئەگەر کۆدت پێنەگەشتووە لی گەڕێ هیچ پێش ناکە دەستکاری هیچ شتێک بکەیت هیوادار وەڵامی ئەو پرسیارم دابێتەوە و لای هەموو ئەو کەسانێک کە کێشەی پینکۆدیان هەیە